Hello, Gaynel. Kamusta ka? <laughs> Hello. Hi na. Ah, saan tayo pupunta ngayon? Sa Vloggers. Sa Vloggers United. <laughs> Hindi mo alam? Hindi ko alam. Saan ba? Vloggers United. Okay. Hello. Hello. Saan tayo? Hindi ko alam. Nasa Central na ba? Wow! Hindi mo rin alam. Naliligaw na tayo? Oh my God. kayo? Ay, andito na kayo? Ay, <laughs> saan ba to? Hi, Georgie. Hello. Hindi, ano yan? Ah, hello. Hello. Hi, Georgie. Ginagawa? Ano Hi. Hello. Ah. Hi guys! So nandito tayo sa Luneta. I'm take over ma... My... uh, <laughs> ah, Glenn's vlog. Eh. Nandito tayo sa Luneta. Isko po. Maghanap daw siya na abaw. Maghanap tayo ng... Saan, ano hanapin natin dito? Aura! Ah, sa trend pa lang, marami na. Lalaki. Lalaki. Alam mo, allergy Inampas yan ni Ina. Akala ko kamay ng bata. Wait lang. Kilala nyo ba yon? Ayun, ayun, ayun. Hindi ko rin siya kilala. Charot. Si ano yan? Si Magellan. Hoy, yun ang si Labo-Labo. Si pa. Sabi, sabi sa inyo, hindi ko siya kilala eh. Sabi ko, Ayan, papasok kami ng National CEO. Kasi imimit namin si Lolong. Si Lolong ba yung imimit natin? Lelong! Kasi Lolong, ah. ah Lelong ah, yung santo yun sa ano, Laguna. So, yun. Ibabay na natin kay Glenn. Okay, papunta tayo sa National Museum Natural History. Of Natural. <laughs> Nawala lang yung of eh. Hindi kasi nag-iiba yung ano. Mga ate kuya, bawal ang video sa loob ng museo. Kaya photos lang ang meron tayo. Enjoy sa slideshow sa loob ng museo. guys! So kakalabas lang namin sa National Museum. Ako pa rin ang may hawak ng vlog ni Glenn. Hi guys! Bye! Bye-bye! Bye! Maglalakad kami kasi kakain kami. Gutom na kami kasi one na. Yan, akin na yung payong ko. Bakit naman pag Kasi nagva-vlog ako. I'm vlogging. Oh, Buti ka kasi. May payo Hoy, Duquesa. Yan. Kakain muna kami. Mamaya ulit. Bye. Hi, Bea. Hi. Madam Solomon. Ulang pasok. na. Hello guys. So, nandito na kami sa Chowking. Hey kayo. Yan. Kumain pa sila. Ay, kumain. Uh, Nag-order pa sila na. Magcha-chowpan chow kami. Super gutom na anong oras. Yan. So, yan. Kakain muna kami maya maya. Hi! Punta kami ng Intramuros. Thank you, Sir Jay. Pagkatapos namin kumain, pumunta na kami sa Intramuros. May nakasabay kami mga opa. Opa. yeah. Uy, mamaya bumagsak Uy, ka dyan. mabalisaw-saw ka, Ayla. Eh. Oo nga. Wait lang. Uy, siya, oh Kaya my God. pag nahuhulog ka, ako mau Pagod na pagod na. Bango mo. Hello guys, so pauwi na kami, nasa biyahe na kami. Pagsaksi.